Шел Дим Димыч, Паша... Ой, не то. Шел Дебилыч по дворе. Споткнулся. Падай. Упал Дебилыч. Больной. Вставай. Такого доктор не ожидал. Но все-таки Дебилыча откачал. Ты моя пулена тварь, блядь. Но потом произошло то, чего никто не ожидал. Я чужой. Ты да.